Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait mais vous êtes malade là Vous prenez quelqu'un Eh Eh vous... vous... faites quoi là Vous faites quoi là Allez Allah Non, non, non, il n'y a pas là Non, non, non, il n'y a pas là Il a que il n'y a pas Il a Non, non, non, non

Mais, vous êtes malade là, vous prenez quelqu'un. Eh, hey vous... faites quoi là Vous faites quoi là Allez. Allah Non, non, non, il a pas là. Non, non, non, il a pas là. Il n'y a que il a pas là. Il a Non, non.